जहिया से तू गइल लोधी यहाँ ना यहाँ ना ना ओ निक लागे ना निक लागे न राजा जी खाना जहिया से तू गइल लोधियाना निक लागे ना राजा जी खाना जहिया से तू गइल लोधियाना हमर बहली रोबे ओठ लाली रोज ननद मारे लाताना निक लागे ना ओ निक लागे ना निकला के न राजा जी खाना जोहिया से तू बहन मारे उफान हमर दुनु जोबन राजा मारे उठान हमर दुनु जोबन हे राजा अरे का तोरा बिना न राजा कहिला केला मन जब आबेला याद दिल कर छन मोहन मारे उफान हमर दुनु जोबन राजा मारे उफान हमर दुनु जोबन जब चाहली हो जगिया पे याद तोहर रोजाना निकला लागे ना ओ निकला लागे ना निक लागे ना राजा जी खाना जहिया से तू गइल लोधियाना रोज ताकतिया ये सैया रौनक रंजित रोज ताकतिया के राजा अरे का कही हो बात मानी न देबू पिया तोहरे खाती तोर पहला हो मोर जिया रौनक रंजित रोज ताकतिया ये सैया रौनक रंजित रोज ताकतिया हो निकला के ना निकला के न राजा जी खाना जहिया से तू गइल दियाना निकला के न राजा जी खाना जहिया से तू गइल दियाना हमर बहाली रोबे ओठ लाली रोज ननद मारे लाताना निकला के ना हो निकला के ना निकल गे न राजा जी खाना जोहिया से तू गल लोधियाना निकल गे न राजा जी खाना जोहिया से तू गल लोधियाना